सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना है आपकी मंजिल आसमान है आपको रास्ता खुद बनाना है कि अपनी मंजिल को भुलाकर जिया तो क्या जिया कि अपनी मंजिल को भुलाकर जिया तो क्या जिया लिख दे अपनी खून से कामयाबी की कहानी और बोल उस किस्मत से है दम तो मिटा कर दिखा